好撚多香港人啦，台灣人去曼谷玩都中意夜晚去搵嘢美日，死去依家架通電車沙拉零沙拉沙拉ง，車頭出口一附近嗰條闌縫石，soi 塞 a t p s o i g 睇 agogo show，揾花姑娘屌閪出火。 或者去嗰條巴吞差社，睇花，仔打飛機，屌退屎忽，同旧擺省城西關嗰條光亞里有得挥。阿爺同老母走蘿蔔頭果市，住響四披耶路。嗰陣時，你哋依家去玩果的地方。 沙士龙路，ถนนศิล s i l m Road。隆中都系旷野同坟地，唔顺走去士龙路门牌二百二十二号，那奶酒店。โรงแรมนา n a r Hotel。斜对面果树，依家都仲系坟地。Chinese Cemetery。 依家四批耶路，ถนนสีพระยา，仲有一半拉七十年前差唔多。阿爷记得过，只好揾多海南人，佢哋种个杯咖啡 coffee 生意难入攞的个杯斗流埋牛，油例焗，一焗就成两粒钟。 嗰阵成条四披夜路，ถนนสพระยา都鬼死咁香个卑味，果陈一杯斋啡色卖四十士丁，加冰就卖四十士丁，都唔算好贵。事关嗰阵一只鸡蛋卖三十士丁，一斤猪肉就卖七匹。阿爷老母又只会买一杯啦，阿爷两粉饮。 唔知點解，依家飲的贵嘉貓屎咖啡都唔覺得好過佢。